dass ich ein Fenster vorne reinkriege, weil ich sehe überhaupt gar nichts. Aber das ist, naja, ist egal. Dann hatten wir unser lieben Geli übrigens für das Frontbild. Das hat sie die ganze Nacht gemalert. Also ganz schön, das ist unser Geli aus dem Elberer Reichstedt, das Atelier Hillig in Reichstedt. Darauf ein dreifaches Reichstedt, Reichstedt, Reichstedt. Und jetzt geht es direkt in den Standhebel von Geissing. So, seid ihr alles Geisinger hier? Seid ihr alle aus Geising? Wollt ihr alle in dem Haus? Zahlt ihr ordentlich Miete? Freut sich der Vermieter? Ist der Vermieter anwesend? Nein, das ne, ist wieder bestimmt Messi oder so. Aber schön, für das Spiel ist bunt und schön. Darauf auf die Vermietung ein Dreifaches. Reichstadt! Reichstadt! Reichstadt! So, du stehst doch überall rum. Das ist wie Sydney Jamil. Du stehst überall. Gibt's dich mehr ab oder was? Ah, Deutschland, jawohl. So, wir kommen jetzt hier in die S-Kurve also 30. Wir wissen gerade, wie wir uns halten. obwohl ich es nicht traue. Ich bin langweilig, ich bin also Vegetarier, Fischvegetarier und rauche nicht. Aber also Alkohol sehr gerne, gerne Wein. Also Alkohol sehr gerne, gerne Wein.